ang talagang gusto nating mangyari pag ganito nagkakatipon tayo ay sa pagsimula ay gising na ang lahat. Hindi lang ang choir. Yan, ang pulsong yan ay nararamdaman ko sa pagsimula pa lang. O tulog pa, o marami pang iniisip na pinagkakaabalahan, na hindi pa nandito ang kanyang pag-iisip. Pero kung mas ma pansin ninyo, pagkatapos ng siyempre pagpasok, ang kinakanta diyan ay ang ating pinagdiriw ay ang Panginoong nasa gitna natin, nasa kasama siya natin. Pagkasama natin, tayo ay nagdiriwang pero pagkatapos, wag naman tayo sabihin, ah, kami ay mga santo na. Ang iniisip natin, sa pangalawa ay, yung pag-iisip na tayo makasalanan. Hindi pwedeng pumunta ka rito at sabihin mo, ay, wala akong kasalanan, ako ay banal. Hindi. Tinatanggap, inaamin natin na tayo ay mahihina at makasalanan. Kaya nga yung pag sinabi, kantahin nga natin ang Panginoon, kaawaan mo kami. Kung ang choir lang ang kakanta niyan, aba, ang mga tao pala ay hindi humihingi ng awa sa Diyos. Humihingi ng awa sapagkat talagang kahit na anong gawin mo, ikaw ay mahina at makasalanan. Pero hindi naman dito ay nagaganap ang pagpapatawad, nagalang pagpatawad sa confession, pero sinasabi ng pare, kauhaan tayo na makapangyarihang Diyos. Pero iyang bahagi yan, dapat maramdaman ng lahat. Hindi yang hindi yan seremonyas lang, hindi yang kanta lang. Ang ganda pakinggan ng choir. Dapat lahat ay makaramdam na kailangan niya ito. Kailangan niyang awa ng Diyos. Pag hindi nararamdaman yan, ang ibig sabihin, ah, ako ay hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kanyang, uh, kanyang awa. Pero pagkatapos niyan, hindi man tayo sasabihin ng, sa misa ay, bakit ba kasalanan lang ating, ang ating kahinaan? Pagkatapos niyan, ay kakantahin na ang glory to God in the highest. Kinakanta yan. Bakit? Sapagkat nararamdaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapatawad niya, yan ang kanyang kadakilaan. Yan ang kanyang niluluhat siya because mapangkapangyarihan siya at pinapatawad tayo. Yan sa unang bahagi lang ng misa yan ha. Pag hindi mo yan maramdaman, aywan ko kung saan kadadalhin ng, ng, ng iyong isip. Doon na agad pasok tayo dyan Yan ang sinasabi. Bakit? Sapagkat dito sa pagdating mo sa misa, tayo ay lumilika ng mundo, sarili nating mundo. Ang mga bata, mga bata, hindi naman sanggol, sabi banal na sanggol. Santo Niño ay boy, boy Jesus ang mga bata, kung titingnan mo, hindi talaga sila, may sarili silang mundo. May sariling mundo. Papanuorin mo sila ng television. Ang gusto nila ay cartoons. Gusto lang cartoons, mas na, na, nagugusto na. Cartoons, wala kang makitang karton sa labas ng iyong bahay, sa, sa lipunan. Wala ang karton. Ang nandiyan sa television, Iyan ang mundo ng bata. Hindi ba, mga bata? gusto niyo, cartoon? Cartoon talaga. Pagkatapos, sila ay nagbabahay-bahayan Ibig sabihin, oh, may bahay kami, bahay ako, may manika, may... Yan bang iniisip niya na ito ang uh, aking mundo? I, I, may, may bahay na siya pero magbabahay-bahayan pa. May sarili siya. Yan ang ba, yang bata. Kung tayo ay tatawagin dito para magsamba, ang sinasabi ng maging bata tayo dahil ayaw natin tanggapin yung sa kapaligid natin na mundo, gusto naming lumikha ng mundo na ang naghahari ay ang Diyos. Yan ang gusto natin. Pag, pero pag pumunta ka rito, ang naghahari sa iyo yung kinakaabalahan mong negosyo o yung kinakaabalahan mong mga trabaho sa bahay, ay hindi ka bata. Pagpunta mo rito, dapat bata ka. Sabi nga dito, sabi sa ah, ating ibanghelyo, Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. O kaharian o pinagharian. Ibig sabihin, ang pinaghaharian ng Diyos ay hindi lahat. Pag nagtipon tayo rito, kaya napakaganda kung nag, nagtitipon sapagkat sinasabi nating ito ang mundo na nais ng puso ko ito ang mundo kung saan ka tayo nagkakaisa. Ito ang mundo kung saan tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Yan ang simbahan. Pag hindi mo yan maramdaman pagdating mo rito, hindi mo pa alam kung anong ginagawa mo gumagawa ka lang dahil sa siguro nasanayan mo na pero hindi pumapasok sa puso kung ano yan. Hindi ka napapabago ng misa. Sabi nga rito, kung hindi kayo nagbago, nagbago, <laughs> dapat magbago at tumulad sa bata, bakit tulad tayo ng mga bata? Kasi kumakanta tayo. Saan ba, ka, saan ba, saan mo makikita ang lahat na kumakanta? Pumunta ka sa classroom, sabi mo mga bata, kanta tayo. Kanta mga bata yan. Yan ang katangian ng mga bata. Hindi sila masyadong na aapektuhan na kung ano dyan ang nangyayari sa pamilya o sa, sa, sa tahanan, sa, sa lipunan. Wala sila nila sapagkat sila alam nila ay sila ay walang magagawa, walang trabaho, mahihina. Pag nandito tayo, at isipin mo ikaw ay, oo, oh, makapangyari, ako ay may business, ako ay mayaman, ako ay may kapangyarihan. Mahirap ka maging bata. Ang gusto ng Diyos ay tayo ay tumulad, tumulad sa isang bata Lalo na kung tayo'y natitipon. Sapagkat dito talaga natin na raramdaman, ah, mga bata ito, pinaghaharian sila ng Diyos. Hindi sila pinaghaharian ng kanilang kung anong kaisipan dyan ang nandyan sa kanilang isip ngayon. Ngayon, sila ay mga bata. Sabi nga rito, ang isang katayan ng bata ay nagpapakababa. Mababa siya, Panginoon kaawaan mo naman kami. O, oh. tingnan mo, nagpapakababa. Pagkatapos, sabi niya, ah, uh, siyempre hindi nagtatong sino ba ang pinakadakila sa atin dito. Kung minsan, kung ikaw member ng asosasyon, sasabihin mo, ah, kami dito ang dakila dahil kami tumutulog sa simbahan. Ay, mali yan. Walang dakila na mag magpapa, maghaharap sa Panginoon. Nasasabihin niya, kami, ang ito sa amin, kami ang pinakasikat. Alam niyo, kami ay may offering, kami rito. Nagpipila kami, kami ay may uniform. Kami ay, eh, ano po pumapasok? Ikaw ba ay dakila? Ikaw ba ay nagpapakababa? Ikaw ang pinakahuli sa lahat. Ikaw ay nagsisilbi Ganyan ang bata. Ang bata ay wala namang nag... Siguro, nagpapasawa yung bata, gusto niya. Pero ang bata talaga, mapakumbaba. Dahil alam niya na... At saka, malaki, malaki pagtiwala sa kanilang mga, mga magulang. Tiwala. Sabi, hindi na... Ano ba, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Pag pumunta ka rito na, ay, hindi naman siguro 100%. 100%? Kung hindi mo gawin yan, hindi ka nagiging katulad ng bata. Kung hindi ka kay katulad ng bata, hindi ka, sabi dito, hindi hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ito importante. Kung nilalagay natin ang mga bata dito sa harapan, hindi para sa sambay sila ano sila. Para sa ma, paalalahanan tayo na iyan, ganyan. Ganyan ang kung ano magiging ano tayo. Siyempre, may devotion ng Santo Niño na yung mga images tayo, image, no? Pero mag-ingat tayo dyan na kahit religious tayo, sabi sa katikismo, kahit ang ginagawang pinakabanal, halimbawa communion, magkukomunion ka, pero pag iniisip mo ang communion, ah, ito ay isang anting-anting ko na pwede kong tanggapin. Maganda yung ginagawa, pero iyan ay superstition. Sabi sa katikis mo yan. Ang mga ganyan, halimbawa mga magaganda. Pero ano ba ang naaalala mo kung ikaw ay nasa harap nitong banal na bata? Hindi, hindi mo banal na sanggol. Ang sanggol yung na isinila, banal na bata ano bang nasa isip mo? Pag ang nasa isip mo, iyan ay nakapagbibigay sa akin ng swerte, superstition yan. Superstition dahil hindi yan talaga naman ang ka ang, ang dahilan diyan ang siya ay Diyos. Paano mo mag, ikaw lang, mas, ikaw lang ba ang swertihin? Ul, lahat tayo dapat swerte dahil ang Diyos. Siya ay Diyos para sa lahat. Bakit ka gusto gustong swerte? Kasi gusto mo maging makapangyarihan. Ah, hindi, ayaw mo na maging bata. Pero pag nalaga yan, napakahalaga sapagkat ang ipinaalala sa akin, tayo ay mga bata sa harap ng Diyos. Walang kapangyarihan. Kailangan natin ng tulong lagi. Kailangan ng providensya. Because kagaya ng mga bata, hindi naman sila naghahanap buhay hindi nga sila makapunta rito kung hindi kasama kailang mga magulang. Ganun ang, ganun ang mga bata. So itong ating pagsiselebrate dito, ang gusto kong ipalalaha sa iyo na pagdating ninyo rito sa misa, lalo kung linggo, bukas ng ating isip. Hindi na tayo tulog. Ang kakantahin natin ay alam na natin, iyan ang ibig sabihin. Diyos ko, kaawaan mo kami. Alam ko yan, kailangan ko yan. Hindi sa tutulog-tulog ka at hindi mo alam kung nando, ano na anong sinakanta mo. O hindi mo siguro ang pinaniniwalaan. Pagdating sa pagdating sa papuri sa Diyos, hindi mo na intindihan bakit papurihan ko ang Diyos. O kung tanongin ko, bakit papurihan natin ang Diyos? Pwede sabihin, dahil tayo nilikha, pwede rin yan, sagot din yan pinapapurihan natin ang Diyos dahil tayo ay Kanyang pinatawad. Sa, sa halip sa gitna ng ating mga kahinaan kasalanan, handa siya magpatawad. Bigyan tayo ng pagkakataon na magsimula uli. Yan ang ibig sabihin. Kaya papuri sa Diyos sa kaitaasan. Isipin natin, gawin natin yan. Yan ang exercise natin bakit kayo lalabas sa bahay at pupunta rito kung ang, ang iisipin mo lang naman yung ginagawa mo na dati sa bahay o ang nakikita mga problema sa kalipunan o ano? Hindi mo na kailangan punta rito. Pumunta ka rito para likhain ang isang mundo ng mga bata. At ituri ang sarili natin na mawalang kapangyarihan at handang tumanggap ng lahat ng biyaya na ibibigay sa Diyos na hindi natin kayang makamtan sa sariling kapangyarihan.